apa ya guys ya? Kenapa macam tu? Jom kita tengok videonya. Let's go. Jangan lupa ya guys, like, share, komen, subscribe Tazkira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yang bagi li jalali wajhika wa li azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim na'udzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq bismillahilladzi la yaduru ma shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim Allahumma adfa'an al-waba' والغلا والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala Terima kasih yang berusaha yang Muhammad Datuk Haji Halidan Mat Daud selaku perantara majlis yang saya muliakan para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Serina Ali Bukit Sekilau Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib Muslimin muslimat hadirin hadirat tuan-tuan puan-puan mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Amin amin amin. Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk moga-moga bermanfaat iaitu aduhai umur begitulah kurang lebih. Aduhai umur. Alhamdulillah kurang lebih satu hari empat jam dua puluh sembilan minit kita akan melangkah ke tahun baru dua dua ribu puluh satu maknanya kita akan memasuki tahun ke-2021 mengikut perhitungan tahun Common Era ya. ataupun Anno Domini AD dan kita juga bakal melangkah ke tahun ke-21 dalam kiraan milenium ketiga iaitu seribu tahun yang ketiga bermula 1 Januari 2001 berakhir 31 Disember tahun 3000 dan kita berada pada tahun ke-21 dalam abad ke-21 maka sedar ataupun tidak hidup kita begitu pantas bergerak sebab itu antara perkara yang kita rasakan betul berubah dan bergerak pantas adalah umur kita malam ni kita akan membicarakan tentang umur apakah perbezaan antara umur dengan usia Ah. Ini masalah penggunaan bahasa Melayu. Kita banyak menggunakan umur berbanding dengan usia. Eh, usia dan umur adalah dua perkara berbeza. Oh. Usia ini kalimat yang diserap daripada bahasa Sanskrit iaitu Ayusha. Ayusha. Adapun umur ini serapan daripada bahasa Arab iaitu umur. Umur adalah time frame ataupun duration of time bermula daripada tarikh kita lahir sampailah tarikh kita meninggal nanti maka itu adalah umur kita adapun usia adalah masa yang kita kira daripada kita lahir sampailah time sekarang waktu current masa sekarang Oh. Usia dia hanyalah sekadar angka biologis. Okay. Sedangkan umur adalah pengisian terhadap usia itu. Sebab itu bahasa Arab dia menggunakan perkataan sinun dan umrun. Sinun dalam bahasa Arab dia ambil dari makna gigi. Ha. Gigi dia nak ukur haiwan umurnya berdasarkan gigi. Jadi gigi itu sinun usia. Adapun umrun bererti makmur. Macam kita keterkaitan antara makmur. Contohnya masjid. Masjid bagaimana yang katakan masjid terbaik? Masjid terbaik bila masjid itu dimakmurkan. Ah betul. Maka usia yang terbaik adalah usia yang dimakmurkan umurnya itu. Sebab itu dari keterikatan ini kita dapat lihat sinun dia sangat identik dengan fizikal sedangkan umrun dia identik dengan apa yang kita lakukan dalam hidup untuk memakmurkan usia kita. Kurang lebih begitulah. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia wafat umurnya 63 tahun. Tapi kerana Nabi kita telah memakmurkan sepanjang usianya dengan kebaikan Maka dia masih hidup sampai sekarang Namanya itu Imam An-Nawawi rahimahullah Meninggal tahun 1277 Usia muda 45 tahun Tapi kerana dia memakmurkan usianya Walaupun sekadar 45 tahun Jasanya dikenang sampai sekarang Siapa yang tak pernah dengar kitab syarah sahih Muslim, Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, Al-Majmuk dan macam-macam lagi. Sebab itu orang yang memakmurkan hidupnya dengan amal kebaikan itulah yang terbaik sekali. Sebagaimana masjid terbaik dia mesti makmur. Negeri terbaik Darul Makmur dan orang yang usia terbaik usianya itu dimakmurkan. Bila membicarakan tentang usia Dari segi angka Itu memang ada banyak jenis Pertama ada usia yang digelarkan Usia kronologis Ada usia mental Ada usia biologis Usia kronologis ini kita kira daripada start lahir sampai waktu hitungan semasa. Hmm. Kalau usia mental, taraf kemampuan mental seseorang. Bangkali umurnya dah mencecah 70-80 tahun Tetapi dia young at heart Oh, Gatal okay. ada sikit lagi Dia macam <laughs> orang tu ada sikit lagi Walaupun umur dia 70 Dia young old man Mentalnya tu masih boleh bawa mesyuarat lah Tak tidur lah kalau bawa mesyuarat dengan dia ha. Ada usia biologis Dikira berdasarkan kematangan biologis Yang dimiliki oleh seseorang Usia biologi ni tak boleh nak cakap apalah Bila umur meningkat banyaklah perubahan pada paras rupa kita Tetapi kata orang cerdik bandar Lelaki dia tua pada rasa Wanita dia tua pada rupa Jadi orang perempuan kok mana pun dia tampai bedok Kita tahu usia dia tu berapa Tengok ah. lekuk pada tangannya pun kita tahu umurnya berapa kalau dah tangannya tu taruh air boleh minum takkan nak aku muda tengok tangan <laughs> tahu dah gebu tu tak ada lah tulang saja ni ha. tapi lelaki dah walau dah berkedut sekalipun dia tua pada rasa kalau dia rasa dia muda tetap muda ah, iya tetap dia muda cuma satu perkara para ulama salafus salih pantang orang tanya berapa umur dia jadi adab ini perlu dikekalkan. Tuan-tuan kalau jemput penceramah, ustaz, tuan guru mana penceramah, pengurusi sila buat homework awal sikit. Jangan baru terhegeh-hegeh masih itu, ah, ustaz lahir bila? Umur berapa? Ini tak ada adab. Ulama dulu tak suka ditanya tentang usia. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya berapa usia dia. Lalu dia jawab, "Laisa minal muru'ati an yukhbira ar-rajulu bisinnihi." Bukanlah satu akhlak yang bagus kalau seorang tu suka cerita pada orang berapa umur dia. Allah. Dia tak pernah cerita ke orang berapa umur dia. Imam Malik rahimahullah. Orang tanya juga, "Ustaz umur berapa?" Dia jawab, "Aqbil ala sya'nika, laisa minal muru'ati an yukhbira ar-rajulu bisinnihi." Saya faham maksud awak Tetapi bukan sikap yang bagus Seorang menceritakan berapa umurnya Orang pelik Eh tanya umur pun trigger juga Benda masalahnya Li'annahu inkana sahiran istahqaruh Wa inkana kabiran istahramuh Kata Imam Malik Ulama macam kami kalau umur orang tahu terlalu muda orang pandang lekeh ah, ah bodoh ah, baru betul. habis mengaji nak mengajar aku tapi kalau umur terlalu tua nyanyo old school lah ni patua berubah dah sekarang ini masalah maka ada profession tertentu yang memang tak sesuai diketahui berapa umurnya Allah Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi pembahasan daripada Ustadz Badri Sya'alauddin yang saya juga mungkin banyak sekali yang belum tahu tentang adab bagaimana istilahnya kita menyikapi seperti itu ya guys ya. Dimana Ustadz Badri Syah tadi menyebutkan itu sebuah adab yang tidak baik apabila kita bertanya kepada seseorang ataupun kepada ulama, ya kan, kepada guru-guru kita ataupun ustadz ataupun kiai itu pasal dengan umur. Jangan sampai seperti itu ya guys ya, Allahu Akbar ya. Aduh, itu merupakan bisa dikatakan galil adab ya, sedikit adab seperti itu ya. Jadi kita harus memang betul-betul menjaga adab kita. Jangan sampai kalau sudah tahu ilmunya seperti ini ya kan Imam Syafi'i saja mengatakan ini tidak beradab orang yang seperti ini. Orang yang menanyakan istilahnya umur kepada ulama. Karena kenapa ya betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Badli Syalauddin tadi ya guys ya, bahwasannya ketika kita mengenal seorang ulama ya kan, lalu ulama itu lebih muda daripada kita. ala lah masih kecil aja udah belagu gitu kan kalau udah besar udah tua gitu baru kita bilang wah ini sudah pro ini sudah pro player seperti itu Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar dan itu kayak kita itu adabnya kurang banget seperti itu ya guys ya. Semoga anak-anak muda sekarang lebih tahu dan lebih paham. Semoga dengan video ini teman-teman boleh tahu tentang ilmu bagaimana adab ya, bagaimana adab kepada seorang ulama, seorang guru, seorang ustadz ya kan. Kita kena menghormati. Menghormati bukan masalah umur, masalah usia bukan, akan tetapi masalah ketika kita menghormati seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai itu menghormati ilmunya karena ilmu yang dia miliki rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita terkadang masih belum ada ilmunya maka daripada itu kita menghormati dan menghargai ilmunya Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar ya orang yang istilahnya mempunyai ilmu agama ilmu pengetahuan maka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allahu akbar Semoga bermanfaat video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Oke guys, buat teman-teman semua yang belum bergabung silahkan bergabung ya ke member kita ada gerakan positif, gerakan positif kita ada juga istilahnya sedekah untuk para ustaz dan juga sedekah untuk pembangunan. Kita lagi istilahnya ingin membangun ya guys ya, ingin membangun sebuah kebaikan-kebaikan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Tentunya buat teman-teman semua yang istilahnya mempunyai cita-cita yang tinggi ya kan mempunyai sebuah hajat, maka tidak ada salahnya apabila teman-teman bergabung dan memilih untuk istilahnya menyedekahkan harta teman-teman sekalian, rezeki teman-teman sekalian ke pondok pesantren kami seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe video ini dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia dan sudah istilahnya menyokong channel ini sampai saat ini guys ya. Terima kasih banyak.